Sadya'y Laguna Taing Tanto, Agal at Mangga Lanzones, Paique ti may isang nga babae ket um, sabsabali ti panagayat na iso nga mamatiak nga ah, dapat maikan ti chance dagiti babae. My first time to attend this occasion, naragtak gayam, siguro tinawinton nga umay kami agatin. Tilo ka na nga babae, ada kanya na ti Anos, ada na kanya na ti Tured ti Pakinakin, Ken DJ amo na ti mangi, mangi salakad iti uh, ah, pagsayaatan ti pamilya na nagpahinga, nalaring tayo ang kinikinig. Congratulations! Ang ganda-ganda natin lahat. Ayan. Maraming maraming salamat. Naimbag na rabigat na kayo amin, na. At uh, todo-todo ang pagkinikinig. Ang gagaling natin. Talaga naman, kembot ng kembot. Rampa ng rampa. Walang tigil. So sa inyo lahat, ang ating uh, pinakamamahal na up Mayora ang mga gaming, mga treasures of Lawag City, our City Mayor Cheville Parinas. And of course, my partner in all things, our Vice Gov, the Honorary Woman of the Day, Angelo Marcos Barba. At isang tunay na babae na talaga naman kasama natin sa lahat ng bagay, Board Member Portia Salenda sampunong abala sa SKB, kaya lang hindi sumayaw, kulang na lang, at hindi rumampa, pero talaga naman nagkinikini. Attorney Amor, asa na si Attorney Amor? Andyan ang ating Attorney Amor Respicio and all our friends who are all here. Um, sino ba nandyan? Kanina si Mang Daisy of the City of Batak. Narito rin si uh, Carol Garvida of Nueva Era, our Vice Mayor. At uh, narito rin yung isa pang nagpapakababae, ewan ko bakit nakasama lahat ng buntis, kundi siya naman ang may kasalanan, Vice Mayor Romel Labasan. Sino pang narito? Kanina, si Dr. Rogelio Balbag na siyang uh, provincial board member pasimuno ng Buntis Congress. Ayan naman. Andito rin lahat ng employees natin sa City of Lawag, ang ating provincial government, lahat ng national agencies na sumama sa atin, ang National Statistics, ang INWAD, ang INEC, ang DAR, ang DENR, at uh, yung iba pang hindi ko mabanggit kasi nakakalimutan ko na sa dami, ang ating katropa sa SONTA, sa SKB, the municipalities of Nueva Ecija, of Caraci, of Dumalneg, of Dingras, of Bado, Curimao, of Marcos Town. Kahit nagpipista kayo, narito kayo. Paway, kahit pagod na pano, pagod. Banog after guling-guling, nandito lahat. Thank you very much for participating. Totoo na ang tagumpay ng kababaihan ay tagumpay ng buong pamilya. Kapag bonggang-bongga ang nanay, ang uh, asawa at ang anak na babae Dala-dala ang buong pamilya. Tunay nga na pag ng babae ng pagkakataon sa edukasyon, naaangat ang kinikita ng bawat pamilya. Ang sabi nila, for every year of school, 10,000 pesos ang nadadagdag sa family income. Ang sabi nila, tuwing nagpapautang sa kababaihan, dire-diretso sa hapag kainan, hindi nawawala sa kung saan-saan kundi dere-derecho sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga lola at lolo. Sa ating lahat, congratulations sa tunay nga na ang karapatan ng kababaihan ay karapatan ng taong bayan. And indeed, truly as the slogan for the entire world today says, the uh, triumph of womanhood is the triumph of the entire humankind. The progress for every woman is progress indeed in education, in legal rights, and in prosperity for the entire human race. Kaya, pag kuminikinig kayo, talaga naman, nayayanig ang buong mundo. Agbyag ti babae, thank you very much. Ang ganda-ganda natin lahat. Just Agnina. Maraming maraming